Oh putain. Oh putain. Oh putain. Uh, that jumps right over my head. Watch out for the shock, it's coming. доставка. Исключительно качественный сервис. 380-00-10. Два берега. 380... Нихуя себе, это что такое? Чудо? Он упал куда-то, да? Епать! блядь, а! Что это хуйня? Никит, что такое? Вот он, похоже, оттуда ушел, ебанул. Надо